Saluton. Uh, ĉu vi ke via organizo faradu utilan aferon, kiu reale subtenas Esperanton? Bonulu levi manon. Dankon. Uh, kaj ĉu vi mem ŝatas partopreni Esperantajn renkontiĝojn, denove levu manon. Bonege, do evidente ni estas en tre bona publiko por tiu ĉi prezentaĵo. Uh, Rilate al uh, mi estas uh, Kubo Promoslav, kaj mia amikino estas. Uh, do mi estas uh, Saša Kovjazina, o Saša Mur konata, o Aleksandra Kovjazina, do vidavas. A bone por trovi minen la reto? Yes, vi havas tro multajn monojn, uh, nomojn ebla. temas pri Erasmus Plus projektoi, pri kio ni post momentu klarigos, kio ili estas, ili helpas al via organizo atingi pli grandajn atingojn uh, reale por Esperanto. Usante, projekton de Erasmus, vi povas havi pli multajn kontaktojn kun pli, mult, uh, pli larĝa uh, de tuta Europa, fue eĉ de tuta mondo. Male, se vi ne uzas uh, projektojn Erasmus Plus aŭ similaj, uh, vi evitas opportunon atingi pli grandajn uh, pli grandajn ene de Esperantujo, kaj vi evitas eblon renkontiĝi kun pli multaj Europa Unio uh, konscias pri ke mondo pos esti pli bona, ke mondo pos esti o pli pazza che può esti usata pli lingua o che la lingua situazio può esti pli usta. Europa Unio anche o faras molte ne afferro in mem stare, sed ne cion gi può asferro in mem stare. Anche pro tio, che gi havas i un certa invit punctoin, o ne ne estas o cun navigatai cun absoluta plei parto. Estas minoritatai vit punctoi, cui anche estas gravai. Kai Europa Unio subtenas anche o tiunci, cui havas o capablon eblon pli progresigi Europan Union. Uh, kaj pro tio estes gravaj ankaŭ uh, neregistaraj organizoj, kiuj uh, ofte ne profit celaj, kiuj havas sian specifan vidpunkton kaj sian specifajn bezonojn. Kaj al tio helpas Erasmus Plus projektoj, kiuj pre, uh, prezentos Saša. Do, uh, tiu estis mallonga reklama pauzo pri Erasmus Plus. Do, se vi hazarde ne scias kiu estas Erasmus Plus, tiu estas la educa programo uh, eh, financita de Europonio. Unio. Gi ne nur temas pri studentoi, uh, eh, gi ne nur temas pri uh, eh, technicisto uh, mi ion, pardono, ci mi devas iri tie? Yes, ci tie, ciu? Bonege. Do, uh, nun technicisto diris che mi devas stare in tio punto, do mi provas esti videbla por vi, carai retei spectantoi. Do Erasmus Plus no anda antaues es conata ki el studente programo sed nun ci cobras plurai programo finanzita de EU. Ka la ki alo ki el esta stiuci ke Evropa volas investi en civitanan agadon. Ka ki faras esperantistoi estas anko parto de civitanan agado do ji estas subteno de komunumo ka subteno de generalo unu la lia ka anko ke oni lernas de unu la lia, char se vi venas la scutima esperanto congresso, ki ocasas vi lernas de unu la lia, ci ne? Kai tiu anco estas, kion vi povos fari, kadre de uh, eh, proiecto de Erasmus Plus, sed tiam vi devos havi la focusum, do, kiel vi faras tion, do, unu vi povos simple taipi Erasmus Plus, i kai vi povos pacte peti uh, subvencion, kiel oni faras, oni lectas, do, ci vi havas CADRON, tu ko a do estas la cadro ke estas nur por VIA organizo, ke vi sendas home al evento por ke li lernu. Au estas tiel nomata ko du, ke am estas la partnero do ekzemple estas plure ORGANIZOI, mi mi pli simpligos mi faros do ekzemple UN organizo mi jas tomato ali banano, tria kokumo ka quara per pomo ili voles lerni kun kiel esti bona manjo do ele kreas la projekton <laughs> mi mi scias ke bombo even ne ŝatas tion sed no kion fari kai ili kun laboras kai faras projekton do tio estas ke organizo ke tio estas justo ko adu ke vi havas partnera partneraron kai vi de tiel rekontigas kai faras projekton por aplike el ti projekto vi devas iri kai plinigi la aplikajon kai anko verki por via nacia gentejo en kiu line uh, kial via projekto gravas, ĉar kompreneble vi ne povas diri mi volas instrui Esperanton. Vi volas diri mi pere de Esperanto volas instrui al la homoj ke ili kapablu treino, ke ili kapablu fari ion alian, ke ili kapablu uzi retajn teknologiojn. Ekzemple estas au ni volas ke niaj homoj pli bone kapablo labori kun volontuloj, ke oni havo in por volontuloj. Kaj tiu estas kion vi pensu pri iu praktika celo. Anko esas projekto kiu aperas ke oni volas pli dori povon vojaĝon per de transporto. Mi multa parolis, yes, mi stias, sed tiu estas la esenso de oni havas ideen kiu estas abstracta, igas gin iom et mal pli abstracta ca sendas la proponantio. Vi povos gin fare mem, au vi povos gin fare con labore con Teo, au vi povos fare gin con labore con cosmo, do tio estes lau via placio kiel vi organizas gin. Kai tio estes la essenzo, mi ion forgesis dire? Do eble cubov shatos iom aldoi. Dacă mă așa că prezentis uh, trebolan bazon de proiectoi de Erasmus+. Uh, nun, ciam viam havas la bazon, kem viam havas imagon pri la baza strukturo kiel Erasmus plus funkcias kaj kio gi estas ni ŝatus prezenti o o vi, vi eble pensas abone estas tiu programo kion mi kaj mia organizo povas fari per gi kiel ni povas utiligi ĝin por plibonigi nian agadon por pli kapabligi niajn homojn o kaj jen estas o, tri o konkretaj o, tri projektoj konkretaj ene de Erasmus plus kai uh, homo ki laboras prili šatu transdoni al sian sperton do petas la unuan projekton veni al publiko o po, podio dankon Saluton, carai samideanoi, en Bialistoco, che è la tuta mondo. Mi gioias paroli al vi, pri proiecto pri trainado de trainistoi. Do, mi esas Michael Boris Mandirola, mi logias cae activas en l'Esperanto Cultur Centro de Toulouse. Cae ni partneras en proiecto cies celo estas traini trainistoin. En nia movado abundas homoi cum plei diversai conoi, capabloi, competentoi sed si povi ion ne signifas automate bone si povi transdoni ion kai same est entusiasma kai laborema ne ne presignifas havi la capablo in bone plenumi sia in tascoin do enia movado estas tiu foia respondo inter capabloi cae tascoi. Kai tial ni pensis. Do, ni preparu homoin, ni trainu homoin por siai taskoi. Kai tial ni devas traini la homoin qui trainos la lien homoin. Do tial ni trainas trainistoin. Mi iam, kia mi assis presidanto de Teio, mi multe activis en eh, unua proiecto pri trainado de trainistoi, en iamo vado, Poste estis eh, alia proiecto, en ciu ne esis junulara, sed esis plen crescula, uh, eh, diru intergenerazia uh, eh, proiecto, cai nun estas tiu ci proiecto, in ciu ni, Tulusano, estes partneroi, sam kiel la Esperanto Societo, ciu estes citie cun ni, uh, Bunta Esperanto Associo, el Italuio, Dana Esperanto Associo, Kai eh, la kunordiganto, kiu estas uh, la scota firmao Cosmo Strategio, pri kiu la laboristo Sasha parolis uh, eh, antaŭ nelonge. Do tamen oni povas demandi jes uh, eh, treni la trejnistojn. Sed kion signifas tion? E oni transdonas tiujn kapabloin, kion oni bezonas por efike transdoni Kai... Kaj por mi estis eh, mirinda eh, ocasajo, sed uh, mi shatus che homo quiu just partoprenis ciare, ciel uh, trainistigianto povus transdoni al nisian ateston. Do tial mi gioias transdoni la vorton al Ines Cain. Saluton, mi estas Ines, mi ancao estas ecozoano, kai mi kiel uh, eh, Mikael Boris justiris parto prenis la mm, teo kiu ne <laughs> tutte ne eh, do la terreno la trenistan eh, eventon kiu okazis en junio kai igis uh, anka trenisto do estis uh, absolute mojosa mm, momento, dauris unu semaino, kai tiam ni lernis uh, pli pri teoriai aferoi, Eh, sed ni ancau havis la ocason eh, sperti cio estas treni. Um, ili, la trenistoi bone accompanis nin dum la tuta proceso, ca estis tre valora esperto por mi persone, ca mi gioias che esperanto povis doni tion al mi, che mi lernis molte pli, pri multa in afero in trenis, esti trenisto estas havi multa incapablo, in capablo, ne? No, uh, eh, kaj mi tiom entuziasmiĝis pri um, ehm, trejnistoj generale trejnado generale che mi decidis uh, pli aktivi flanke de Teo tial mi parolis pri Teo antaŭe sed ehm, ehm, mi igis uh, eh, vicprezidanto de Teo kaj mi nun estas la estrara respondeculo pri la komisiono aktivula trainado, kie mi kunordigas la Teo trejnistaron do mi esperas che ni povos eh, havi um, eh, anca un novo proiecto in por um, eh, aliai um, trainstoi <laughs> kai jen primi Vivo la vice kai do ni parolis eh, pri citiu proiecto sed kiel estis dirite gines la nura en kiu plura el nia ia estas eh, engagita i do esas momento nur por nun por paroli pri alia kai al sam urbanino mi transdonas nun eh, la vorto al vi marion dankon kai varantenga kompanas min por tiu i kerkai Do la antaulo i paroli spri la programo i generare pri unu specifra progetto in qui uh, la uh, associo de Toulouse o estas engajita sed estas ali a un um, progetto qui u estas tre tre grava nia associo do mi mi devas clarigi la contesto de quel cai uh, iaro in Toulouse ni acceptas volontulo in cadre de Francia programo qui no civitas servo cai an o antau multe pli da jaroi, antau dec du jaroi, ni, ni acceptis volontulon el Polando, eh, dum unu jaro cadre de Europa programo pri, pri volontulado. Do, ni acceptas volontulon, ciui helpas nin uh, en niai uh, eh, ciutaga agado de asocio. Do, comence estis du, nun estas kvar, Uh, nun estas kvar kiu ni ankaŭ sendas ĉe partneroj eksterlande do ni ne plu uh, nur acceptas voluntulo in por eh, Franz Francia i missioi sed anche por internazia i missioi ca i doni ni ni veres chatas ti un ti un ebron ti un programon kai ni ni vola si disvolvi ti un ti un projecton ca diri alla alla tutta esperantuio ke che estas bone eh, accepti voluntulon che ti oportas multe al associoi che ti shaine portas multe ancau alla iunuloi, do che estus bedauro che nur Toulouse o cal partneroi um, giu kai profitu tiun eblon Doni ni decidis um, proponi projekton subvenci peti pri tiu temo che um, che ni ricevu subtenon por mm, helpi la la crescon de tiu volontulado por nia associo sed ancau por um, por plurai associoi do mi finos kai poste donos la <laughs> la parola al al Valentin nur por diri ke kion ni celas per tiu projekto do ni celas pli fortigi in ligo in kun partneroi do la partneroi por tiu projekto estas kelkai kiu jam partneras en ali ai do mi esperas ke mi forgesos neniu estas kosmo strategio bunda esperanto asocio estas uh, eh, teio estas helpu min äh, Herzberg, Itzoho Herzberg, kai, kai bes, comprenebre, Biaristoca Esperanto Societo, comprenebre, kai niam sendas volontuloin giuste al äh, tri el tiui äh, partneroi por la proiecto. Do ni, danke al tiu proiecto, ni fortigas uh, niain ligoin, sed ancau ni disemas, ni informas aliain organizo in occasione de diversa i rencontigio i programmo i presento i kiel kiel tiuci kai anka screi ilo in materialon kiu povus helpinin en la disvolvado de voluntula projekto sed anka kiu povus utili por aliai organizo i kiu eble havas ideon nun au eble ancora ne accepti volontulon en la estontezo kai danke al tiu ilo kiu ni kun construos, internazie construos ciare ni helpos aliajn organizojn eniri tiun eble ontan reton de volontula volontulejo en en nia movado eble nun mi lasos paroli pri pri la la dur in contigio en kiu vi estis la unua estis en Italio estis la la unua de la projekto kaj ni ni ni chefe, um, celis dum tiu rencontigio disconigi la proiecton cae la volontuladon generale cae poste nion pli detale laboris. Ok, dankon. Do, dankon al Marion pro la inconduco. Do, unue, rapida vorto, en tiu proiecto mi facte mem havas du chapeloin, mesas ambau uh, ecozoano, do, tuluzano, che mi volontulas per civita servo kai anka o uh, eh, teo ano ki mi volontulis per de europa uh, eh, programo kai non tempe ki le strarano zorgas pri volontulo i ki non esa san do mi iam konas atemo mi supozas do pri ki interesse pri ki on ni faris dum ni ai projekta i do post italio uh, eh, recommensis, da daurigis la laboro en herzberg en germanio tie ni parolis inter alie pri bezonoi de organizoi, kiui gastigas volontuloin de volontuloi mem, anco exemple la lingvai de fioi, chur temas pri labori en esperanto au logi en alia lando kie oni ne parolas vien denaskan lingvon kaj tiel plu do exemple, ekzemple ni pretigis uh, tiu uh, demandaron ke ni senis al eksaj volontuloj kaj uh, pere de surbaze de tio kun cerbumis kun cerbumis Eh, kai uh, eh, hiero dum la uh, eh, citie rencontigio in Bielistoco ni comensis uh, kia diri uh, ec plani la productajon de la proiecto do temos esense pri consilaro gvid linioi por uh, organizoi kiu iam uh, havas voluntulo in ausatus havi, kiel uh, organizi la volontula dondo kiel uh, alvoki taunge por volontulo kiel el play taunge electi ilin kaj poste anka ukri materialon pri kiel akompani ilian lingvo lernado nu chu esperanto chu loka lingvo kaj tiel plu anka valia itemo jes pri uh, eh, parolatai uh, eh, esis multai <laughs> Yes, do ni comenzi sfari il in cui uh, eh, pri laboris pri tio do. Mi ne esis in ciu gruppo, do pro tio mi ne esti in sti memoras, sed ne sorgu ni uh, laboras. Do, uh, eh, ciu, ciu mi forgesi ion? Ok, bone. Do, dan con provia uh, auscultando che sti volemo. Cai ciu venas post ni? Yes. Nun mi voras... Ebre, giù fin, fin completigi che estos aliai rencontigioi, cae tiu es la principio de ciu proiecto, partnera proiecto, che ni rencontigias en la diversa ilando de ciu partnero, do poste ni rencontigios, exemple por nia proiecto pri volontulado en Toulouse, en Britio, cae en Italio, cae proiectoi dauras plurai monatoi, ec pliol unu iaro, quelc foie kai alia tria projekto ki ni en ki Toulouse o ankaŭ partneras ki uh, ni prezentos nun estas areta educado nun do mi petas Pšeme kaj Josip veni iom paroli pri tiu projekto Yes, dankon. La projekto nomiĝas Josip, ĉu vi venos? Yes. Mi vidas nenion. <laughs> Do la projekto nomiĝas reta edukado nun kaj ĝia titolo jam clarigas iom la enhavon. Um, en nia partnerado troviĝas uh, organizoj eh, el Pollando, Bialistoko Esperanto Societo, uh, Esperanto Kulturcentro el Francio, Strategio el Britio, Eh, Bunta Esperanto Asocio el Italio, kaj nova asocio, kiu ĝis nun ne parto prenis en projektoj de Erasmus+, kiu estas dokumenta Esperanto-centro en Djurdjevac en, en eh, Kroatio. Eh, la temo de la projekto respondas al niaj generalaj bezonoj, kiuj ni trovis eh, ankaŭ pro la pandemio, en kiu granda parto de la aktivado estas, estas reta aŭ per komputila kai gi concentrijas pri edukado sci transdonado sci kolektado ankau ehm, qualita, eh, per cun la uso de komputilaj iloj aŭ retaj iloj uh, eh, Gis nun okazis unu renkontiĝo, kiu estis en Đurđevac, kaj tiu ĉi en Bjelistoko estas la dua. Eble vi povus iom diri pri viaj impresoj, spertoj, kaj kiel iris la aferoj en Kroatio somere? Bone, dankon. Do mi povas nur mal longe resumi tion, kio okazis en Kroatio. Fakte, um, ehm, dokumenta Esperanto Centro estas iom specifa, compare kun aliai partneroi, cer ni venas el medio de pli agiuloi, do ne de teioanoi. Do ti estas la diferenzum kai eh, la eh, laboro ki un eh, plenumas Documenta Esperanto Centro fakte estas archivado kai dokumentado pri la Esperanto movado. Tio estas nia ĉefa celo. Ki oni proponis al ni kunlabori en tiu projekto, uh, montrigis ke mm, unu el la temoj povus esti juste uh, praktikaj aferoj uh, kaj konsiloj por bone plenumi la taskojn pri kiuj ni okupiĝas. Do pro tio en, por la Croatia uh, eh, Renkutijo, qui u estis la unua en nia proiecto, oni electis uh, eh, temo in pri archivado, cae crome pri compostado cae prespretigo de materialoi, cae mon, char montrigis che esperantistoi generale en tiui facoi estas amatoroi, cae ofte ocasas gravai eraroi, ki uh, eh, poste oni devas ripari en la momento depresado de diverse aferricione. Uh, kai do uh, mi lo l'aspetto de homo i qui rencontigi sen giurgevac kai speciale della croato i qui ti parto prendis do della membro de documento esperanto centro uh, montrigis che esta stremo tivige unue protio char temas pri intergenerazia interchangio de sioi due charoni akiras nova esperto in qui unione antau ne havas kai krome ke oni havas ian perspektivon por estonte fari praktike kai apliki praktike tiun sion Do pro tio mi resumus nur malonge ke la afero estas tre motiviga por almenu por eh, dokumenta Esperanto centro ki estas novulo kai ke generale komprenante la aferon ni volonte partoprenus anko en aliaj projektoj kiuj estos adaptably al ni ai bezono kai ni ai ne dankon ni mi pensas ke vi a gravan aferon ki estas molaj kapabloj kiuj non ni ricevas en eh, la projekto ĉu ne do ne estas nur konkreta scio pri konkretaj fakaj aferoj kiel kompostado de tekstoj sed ĝuste kuraĝigo ĉu ne estas homoj kiuj kiuj eh, uh, aktivas en sia loka klubo nur kaj apenaŭ ekzemple renkontiĝas kun eksterlandaj esperantistoj aŭ apenaŭ uzas Esperanton eksterlande do no, tio estas la ŝanco por ili renkontiĝi kiel ĉi tie ni estas en grupo de kelkdek ĉu ne homoj de diversaj landoj uh, yes, iom plibonigi la lingvo capablo in orientigi exterlande, do tie diverse inter intertracti afero in gruppo, tie diverse afero estes anco tre gravai. Kai mi pensas ke ili fructos anco eh, per non te proiectoi. La proiecto en Bialistoco concentrigis, uh, eh, nun ni havis nur unu, uh, unu sesion, estis estis tre nadeto, au ni diru prezento presento pri autorei raitoi, char la temo estis autorei raitoi ci, ci foie, ca estis anco presento pri eh, malfermai retai iloi por si transdonado, ca anco de professiulo juristo ciu eh, presentis la temon de la gazetara legiaro. Do, temas pri aferoi ciui jen foje ni bezonas, ĉu ne, ne eĉ ne scias foje kiam, kaj estas scio kiu povas esti utila mm, en tre diversaj situacioj. La la sekva renkontiĝo estos en Toulouse, mi pensas, kaj tiam ni koncentriĝos jam pli stricte pri la temo de sci transdonado kun la uzado de, de interreto, do instruado, trejnado per de, pere de interreto. Jen, dankon. Ĉu ju sekvas nin? Mi nes tias, do ni... se estas demandoi en la chambro, eble faru, ni havas ancor au cerca in minutoin, au eble rete, se vi secvas nin per Facebook, mi stias ke cercai faras, cai mi salutas esperantistoi el Vandeo, quio normalispectas nin amase, mi nes tias quio se. Do mm, ne hesitu, vi povas comenti en Facebook, ce la pagio, au en la chambro, se necesito se vi havas iun demandon pri iu projekto kiun vi eble malpli bone konas se ne venas tuj demandoj eble mi proponos al Mikael Boris veni paroli pri iu ali tipa projekto sub subvenciata de Europa Komisiono kiu estas la tion Sasha komence la KA1 projektoj kiu ne estas partnerai proiectoi, set tamen tre i por loca organizo, cae en Toulouse ni povis profiti, cae plu profitos tion, mi lasos lin pli clarigi. Yes, eh, do, gis nun eh, ni parolis pri partnerai proiectoi, inter alie, char ni venis al Bialistoco por eh, partnerai rencontigioi, sed estas alia spezzo da proiectoi, ciam la cadro de Erasmus Plus, temas pri serio da individuai movigioi nome de asocio. Do, exemple, ni, kiel Esperanto Kultur de Toulouse, faris uh, eh, proiecton pri movigioi, pri sendi nien homoin, traini en aliai landoi, au sendi nia in membro in trainigi en alie landoi au venigi trainisto in training in en Tuluso. Do essa stiu tri malsama i spezzo da movigioi ciui compreneble en la cadro de neformale educado de pli capabligio de organisoi. Ni faristi un planon, ni subvenzi petis por gi en cadro de Erasmus Plus, ni iam successis en malnova cadro, dum uh, eh, anto calca iaroi, ca ni de nove successis, ca ni havas novam proiecton, uh, eh, ie cies comenzo ni estas, sed cio obligos uh, eh, ni entrainisto in ni entrainato in uh, iri al alia europa landoi por transdoni sien competento in au ricevi novain. Do partnerai proiectoi esses ege mojosai, sed ancao tici proiectoi de individuai movigioi povas doni vere granda in chanzo in al multai esperanto organizoi. Do ne hesitu se vi havas demando in eh, en la publico compreneble sed anche urete commentu en Facebook eh, Uh, ni volonte respondos uh, al viei duboi au contactun in uh, poste ni tre volonte condivido pli da detaloi cun vi. Coran dankon al care Vandeano ilia reta cunesto cunni. Kai senestas eh, aliai demandoi, petoi, ciu io volas commenti, io e la salono vola saldoni ion el sia sperto con Erasmus proiectoi. Kai se nebe, coran dankon al ciui, gliela cesto, gliela condivido. Kai... Oh, Sasha, Sasha Curas, citien Jen al vi. Do, saluton. Do, mi parolis pri eblezzo... Estas stranga audi mian propran vocion. Eh, mi parolis pri la eblezzo che vi povas mem eh, trovi la eblezzo e mem serci kiel vi povas apliki tion programon. Kaj se vi interesiĝas, mi nun petis al Pŝemek en la commento in Facebook meti la ligilon, kiu vi povas mem esplori la programon. Kaj Erasmus Plus programo estas en pluraj eŭropaj lingvoj. Ĉu vi ne havas la adreson? Ok, do uh, eble mi io meta post. Ok, ni petos Marion fare tion. do, es simple porque vi havo ion ligilon al kie vi povas iri kai controlli, kai compreneble uh, vi simple povas al scribi, hm, vi povas al scribi messaggion al al kiu oni povas scribi messaggion se oni havas demandoin. Cio io vola, cio io esas iu che io volos stąd respondila la demanda. ¿eh? en el Facebook. Yes, do ankaŭ vi povas uh, skribi al saŝa org. se vi uh, interesigas, se vi ne comprenis cion mi diris, char mi parolas tre rapide, mi sties cion, mi jam pardon petas per tio, cai uh, eh, mi eble povas responde al vi con pli clarai informai ca legilei cia vi povas esti, do mi petas al Marion, ci vi povas scribi sasha en la commentoi. <clears throat> Do, coron dankon al ciui, cai do, coron dankon al ciestantoi, kiu ne est char play parte della homo iris al Esperanto messo che mi comprenda che ti ad ogni havas che tanto e parto parte del progetto do uh, corandan con